Singapura. Então, vamos dar uma fugidinha esse final de semana. A gente ainda tá subindo os vídeos lá de, de Santiago, mas a gente já voltou, na verdade. E aí hoje a gente vai pro Beto Carreiro. E pra que praia que a gente vai? Balneário Camboriú. Camboriú. E a gente, pela primeira vez, a gente vai fazer couchsurfing. E o legal é que a mulher que vai receber a gente no couchsurfing, ela tá planejando uma viagem um ano sabático com o filho dela, tem uns 10, uns 10 anos, né? E aí vai ser uma experiência bem bacana. Além do, da experiência do Couchsurfing, a gente vai conhecer essa pessoa que tem interesses em comum. A gente fez couchsurfing recebendo pessoas já em casa. E foi uma experiência muito bacana. Uhum. E começou um pouco estranho, né? Mas. <laughs> os primeiros dois dias, mas depois quem se conheceu melhor foi bem divertido. É que na verdade o couchsurfing você vai contra tudo que você aprendeu. Não fale com estranhos, nunca receba estranhos na sua casa. Uhum. Mas foi muito legal, assim, a gente recebeu um boliviano e uma inglesa. Estamos chegando! Uh! Mickey! Olha só que legal o relógio que eu comprei. Chegou hoje. Como que chama esse parque? Beto, Beto Carreiro. Carreiro. estrada. Não parece cheio. Mas é que quem tá acostumado com Play Center, Hopi Hari, isso aqui tá bem vazio. <laughs> Disney, aquelas. É, aquelas. Esse brinquedo, o carrinho que te solta lá de cima. Hospital da Escuridão, uma atração de terror. O que você achou? A Tayla se cagou. Mentira, <laughs> você tá se cagando. Não, tem tenho... uma escala de 1 a 10, 7. Ah, eu gostei bastante, por mais que, sei lá, a gente sabe que não é real. Aí tem a parte do, do exorcista que eu travei na porta, ele não, não vou entrar. Porque logo que eu olhei assim, ela tava se debatendo na cama, eu não vou entrar. 20 minutes later gente voltou aqui pra entrada do parque, porque tá, de repente ficou muito cheio. E a gente vai apelar. É, acho que é por causa da Black Friday, tá 20 reais mais barato, então muita gente deve ter vindo. E a gente vai ver se a gente consegue comprar o Fast Pass pra cortar a fila. Aí o lance é o seguinte, a gente achou que ia custar uns 40 reais o Fast Pass. Eu acho que comprando antecipadamente é 40 reais. Mas já que a gente já tá aqui, e cada pila, no mínimo uma hora e meia de espera, e já, já são meio-dia, não ia dar tempo. Aí a gente falou, ah, vamos comprar. Aí chegou lá, 92, 96 fucking reais por pessoa. E você só pode ir em seis brinquedos radicais. Tudo bem, não tem tanto brinquedo radical assim, acho que só tem isso mesmo. Então... Mesmo sabendo que tem uma pessoa, mesmo sabendo que tem uma pessoa ali dentro, eu não tenho que assistir, é muito fofinho. forte que eu já fui na minha vida. Eles não permitem filmar lá e com razão, porque eu ia tentar, mas eu não alcancei a GoPro no bolso. Agora a gente vai nessa daqui. Cadê? Essa daqui. Que é essa, né? É, essa é mais tranquila, não tem, não tem looping, tem? Não, né? Não, não tem looping. Ela nem mas vira. ela vai de costas depois. Ah, ela vai de costas depois. de ponta cabeça. E duas, ela não volta. inteiro andando com a calça pesada. Calzinha para um sorvete. A gente vai pegar um trenzinho agora aqui na, na estação. do jogo, hein, Vai ser bem na hora! que essa pipoquinha custou 9 reais. E tudo no dinheiro, viu, gente? Não dá pra contar com um cartão aqui, não. torre, montanha russa, mas barco viking me dá uma coisa.